Kaixo, gorka palazio naiz eta bideo laburro honetan eh, bi eh, lotura edo esteka erakutsiko dizkizuet, ba, telegrameko bot eh, zerrendak ikusi alizateko, botak badakizue garrantzitsuak direla telegram mezularitza aplikazioan, ba, boten bidez hainbat gauza egin izango dituzue, eta horrezegatik e, eh, lehenengo eta behin ba, zerrendak e, non dauden, non topatu alde itugun e, eh, ikusi beharra dago. E, lehenbizikoa da Telegram Channel, hemen ikusten duzuen e, kanala, hain zuzen, e, telegramchannels.me e, barra bots, eta hor topatu al kategoria K, hain zuzen, e, atonduta, ba, hainbat, hainbat, hemen ikusten ditugu e, kategoriak, e, ba, blogak, e, animaliak, ekonomia, e, kripto txamponak, e, ba, bidaiak, eta bar gero beste modu batez ere e, atondu edo antolatu alditugu, e, azkenekoak ikusi alizateko, New West, eta Top Rated, e, Top Rated e, e, filtroa edo iragazkia jarrizkero, ikusi izango ditugu ba, onenak edo arrakastarik handiena lortu dutenak e, bera zaudalen bizikoa, Telegram bots, e, telegramchannels.me izeneko e, webgunean dagoena, hemen daukazue helbidea. Eta orain, e, pasagaitze zen, e, bigarrena ikustera. Bigarrena da telegramik.org barra list. Eta e, zerrenda edo lista hoietan, e, zerrenda hoietan, ba, kanalak eh, eta eh, beste zerrenda batzuk eh, ikusi alde dituzue. Gu uh, honetan sartuko gara ofizial telegram bots izenekoan eta hor topatu alde ditugu uh, oso ondo ipinita hain zuzen ba, ba guztiak. Eh? Direktorioa eta uh, esan bezala uh, ba, jonal gara beste batzuk ikustera eta bar. Eh, bestean baino gutxiago daude, baina e, gogoratu eh, telegramik e, eh, honetan, e, taldeak, stickerrak goian daukazu lotura, stickerrak taldeak, eta kanalak ere bai, e, topatu alditu zuela. Ba, oso zerrenda politak, e, ikusi alizateko, ba, bot bat e, zuei gustatzen zaizuena, eta ba, funtzionalitate bat eh, behar duzuena gauzatu alizateko bota eh, izango dena. Ez da, hau da, gero kargatuko duzuena, eta automatikoki gauzak eh, egin alizateko. Denetarikoak daude, beste zerrenda batzuk ere badira, baina esan bezala e, guk e, honetan bi hauek ikusi ditugu. E, telegramik e, webgunean dagoena eta telegrambots telegramchannels.me e, eh, URL-ean dagoena. Ezkerrik asko eta beste bat